ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ባለፈው ስለ 666 የጀመርነውን እንቀጥላለን። ስለዚህ ስለ chip ስለ microchip ተከላ ስለ 666 መማር ለምን ያስፈልጋል? ለምን ያስፈልጋል? ቤተ ክርስቲያን ይሄ ትልቁ ትልቁ ለዓለም ህዝብ ልታስተላልፍ ለልጆቿ ልታስተላልፍ የሚገባ እውነት ነው። ይሄ ስለ 666 መማር ስለ ቺፕ በደም ስላለው ተከላ መማር የሚያስፈልገው ከሚቀጠሉት ዋና ዋና ነገሮች የተነሳ ነው። አንደኛ ለምሳሌ በኢዮብ 519 ላይ የተጠቀሰ ቃል አለ። እንዲህ ይላል፣ በስድስት ክፉ ነገር ውስጥ ያድንሃል፣ በሰባትም ውስጥ ክፋት አትነካህም ይላል። እስቲ አስቡ፣ ምንድን ነው ይሄ? ለምንድን ነው ይሄ ጥቅስ እዚህ ጋር የገባው? በስድስት ክፉ ነገር ውስጥ ያድንሃል። በሰባት ውስጥ ክፋት አትነካህም። ስድስት ምንድን ነው? ስድስት ክፉ ነገር ይለዋል አለም እዚህ ቦታ ኢዮብ ስድስት ክፉ ነገርን የተረዳበት መንገድ አለ። ይሄ ስድስት ቁጥር ለምሳሌ እግዚአብሔር ስድስት ቀን ስራዎችን ሰራ፣ በሰባተኛው አረፈ አይደለም? ሰው ደግሞ ስድስት ቀን ስራውን ይሰራል፣ በሰባተኛው ቀን ያርፋል። ምንም በብሉይ ኪዳን በተለይ ዝግ ነው። አሁንም አንዳንድ ቤተ ክርስቲያናት በተለይ አድቬንቲስቶች እንደሚያደርጉ ስድስት ሰባተኛውን ቀን ይቀድሱታል። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ቀድሰው ይላል። ሰባተኛው ቀን ለእግዚአብሔር ነው። ያኛው ግን ድሮ እግዚአብሔር የበረከት አድርጎ ሰው እንዲሁ የሚኖርበት የነበረው መርገም ከገባ በኋላ ግን ስድስት ሰው በላቡ ወዝ የሚበላበት ጊዜ ነው። ክፉ ሆነበት። እሾክና አሜኬላ እየመነጠረ ሴት ደግሞ ያማጠች የምትወልድበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ስድስት ከክፉ ጋር የተያዘ ነው። አንደኛው ይሄ ነው፣ ከክፉ ጋር የተያዘ ነው ስድስት ቁጥር። ሌላው ሁለተኛው የስድስት መቶ ስልሳ ስድስት ክፋት የሚያመለክቱ በ gematria የታዩ ወደ ከስልሳ አምስት በላይ ነገሮች አሉ። ባለፈው ዋው ትንሽ ጠቆም ያደረግኳችሁ gematria በሚል website ላይ ብትመለከቱ ABCD እየተባለ አሁን ያንን ታውቁታላችሁ። ABC analysis ባለፈው ጠቆም ያደርኩላቸው። በዚህ መሰረት አራት መቶ ሰባ አምስት ቃላት ቆጠርኩ። በዚህ በገማትሪያ ጥናት ስሞቻቸው ሲደመሩ 666 የሚሰጡ በጣም ትገርማላችሁ። እኔ 65ቱን አውጥቻቸዋለሁ። ምርጬ ማለት ነው። በጣም እንዴት ከክፉ ነገር ጋር እንደሚያያዙ ተመልከቱ። እንግዲህ እዚህ ሀያ ስድስቱ ሀያ አምስቱ የሴጣን የዳብሎ ስራዎችም አሉ። ከእሱም ጋር ማያያዝ ይቻላል። ተመልከቱ። ለምሳሌ cause mark 666 እንዲቀበሉ አደረገ አይደለም የሚለው causes mark የሚለው ሲደመር 666 ይመጣል። a satanic mark 666 ይመጣል። Satan's apostrophe s የሴጣን ምልክት ማህተም ማለት ነው። የሴጣን ማህተም ሴጣን በራሱ system አገዛዝ ያዘጋጀው ማህተም 666 ይመጣል። double minded ሁለት ልብ ማለት ነው። አያችሁ፣ ተጠራጣሪነት በመጽሐፍ ቅዱስ ክልክል ነው። double minded 666 ይመጣል። ስደምሩት። satanic plan የሴጣን እቅድ 666 ይመጣል። በጣም የሚገርም ነው። the hand or head ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ራእይ 16 13 16 በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው አለ የሚለው እዚህ ጋር the hand or head የሚለው ሲደመር 666 ይመጣል። አንድ ለካ የሚነገረው ንግግር ራሱ ቁጥር ነው የሚወራው ማለት ነው። accept hand chip ይሄ 666 ይመጣል። receive a mark ቁጥሩን ተቀበል ማለት ነው። 666 ይመጣል። a world ID card የዓለም መታወቂያ ካርድ 666 ይመጣል። a false teaching የስህተት ትምህርት 666 ይመጣል። በጣም የሚገርም ነው እኮ false teaching a false teaching የሚለው 666 ይመጣል። satanic Satan's RFID RFID ማለት radio frequency identification ማለት ነው። radio frequency ይሄን እንግዲህ ሞባይል ላይና የኮምፒውተር በጭንቅላት ጋር ገጠማ ላይ ስንመጣ አብራራዋለሁኝ። A RFID number ሳታንስ አር ኤፍ አይዲ 660 ይመጣል። ኤ አር ኤፍ አይዲ ነምበር የሚለው 666 ይመጣል። እንደገና ለብቻው አርኤፍአይዲ አይዲ ስካነር ይሄ እንዲህ በኤሌክትሪክ light scan ስታደርጉ እንዲህ ስታሳልፉ እሱ 666 ይመጣል። mega churches mega church ትልልቅ ቸርቾች ማለት ነው። mega churches እንዴት 666 ይመጣል? አያችሁ፣ ሰው ትልቅ ቸርቾች ጋር join ካደረገ ደቀ መዝሙር የሌለው በአካኝ በግ ማለት እኮ ነው። በ mega ቸርቾች ውስጥ የመድረክ ሰው ሆኖ መገኘት ይቻል እንደሆን ነው እንጂ ክርስቶስን ወደሚመስል ደቀ መዝሙርነት ማደግ በጣም ትልቅ ፈተና ነው። Mondex chip MON DEX chip ይላል። Mondex chip 666 ይመጣል። MON ማለት money ማለት ነው። dex ማለት ዲኤክስ ዴክስተር ማለት ነው። Mondex ማለት money in the right hand ማለት ነው። አያችሁ Mondex chip የሚለው 666 ይመጣል። dollar sign ዶላር የዶላር ምልክት ዶላሩን ራሱ ብትመለከቱት እነዚህ ኢሉሚናቲዎች 666ን እዛ ፒራሚዱ ስር በሮሜ ቁጥር 666 ጽፈውታል። ይሄ dollar sign የሚለው 666 ይመጣል። እንደገና people sin የህዝብ ኃጢአት ሮሜ 3 23 ላይ ካለው ጥቅስ ጋር ስናያያዝ ስኮነርስ ስኮነር ማለት አሿፊዎች፣ ቀልደኞች ማለት ነው። ሁለተኛ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ሶስት ላይ ዘባቾች ይመጣሉ ይላል። 666 ይመጣል። double heart የሚለው 666 ይመጣል። corrupt በጣም ይገርማል። ዘፍጥረት 6 ከ11 እስከ 13 ምድር ተበላሸች ይላል። ምድር ተበላሸች ማለት በ666 መንፈስ ተሞላች ማለት ነው። አያችሁ፣ ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ነው ከቁጥር 11 እስከ 13 ኮረብት ሙስና ሙስና እሱ 666 ለስትፉል ምኞት መሻት የዓለም ምኞት ይላል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ለአንደኛ ዮሐንስ 2 ከ15 እስከ 17 እሱም 666 ያመጣል። ቢሊቭድ beast አውሬውን ማመን 666 ይመጣል። bio implant። implant ቺፑን በሰውነት ውስጥ መቅበር 666 ይመጣል። እንደገና RFID embedded men የ666 በሰውነታቸው የሚሆኑ ሰዎች 666 ይመጣል። A RFID marking እሱም 666 ይመጣል። hell twice dead ገሃነም ማለት ሁለተኛ ሞት አለን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው hell ብሎ twice dead የሚለውን ይህን ስደምሩት 666 ይመጣል። RFID mice cancer ይሄ radio radiation microwave ስርጭት በአይጦች ላይ ለተወሰነ ጊዜ ከቆየ ካንሰር ሊፈጥር እንደሚችል ሙከራ ተደርጎባቸዋል። እሱም 666 ይመጣል። Mary's image የማርያም ምስል 666 ይመጣል። Mary's apostrophe s 666 ይመጣል። በጣም የሚገርም ነው። አሁን እውነተኛይቱ ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ድንግል ማርያም የየትኛው ፎቶዋ በትክክል ይታወቃል ወይ? ምስሉን ግን በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የሚሳለሙት አይደለም? ይታያቸዋል። በተለይ ኦርቶዶክስ ወገኖቻችን እንደ ለመንቀፍ ሳይሆን እንደው እንዴት ነው ሰውን የምናነቅ ነው ጠንቀቅ እንዲል ሰው እንደገና ምን ይላል? earth slave ይላል የምድር ባርነት ራእይ 3 8 13 ከ16 እስከ 17 ስናይ የምድር ባርነት የሚለውን ስደምሩት 666 ይመጣል። የ blood oaths የደም መሐላ 666 ይመጣል። chipped in hand በእጅ ውስጥ ያለ ቺፕ ስደምሩ 666 ይመጣል። Muslim Allah Muslim Allah የሚለውን ስደምሩ 666 ይመጣል። እንዴት ይመጣል? እኔ ምን አውቃለሁ። ይህን ሙስሊሞች እንግዲህ ሊመረምሩት ይገባል። Arab religion የአረብ ሃይማኖቶች ይላል። Arab religion 666 ይመጣል። እንዴት ይመጣል? መጣ። መመርመር ነው እንዴ? እውነት ስተን ይሆን እንዴ? መስመር ለቀን ይሆን እንዴ? ብሎ እኮ መመርመር ነቃ ማለት በጣም ጥሩ ነው። ሌላው moral decline የሞራል ውድቀት በጣም የሚገርም ነው። moral decline በ ABC ትንታኔ 666 ይመጣል። Sharia law የሚለው 666 ይመጣል። ሻር ያለው እንዴ 666 ይመጣል ይመጣል። ነገር ይኖረ ይሆን እንዴ ከ600 ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በተያያዘ? አዎ <coughs> ሊኖር ይችላል። ከ666 ጋር አጋጣሚ ሆኖ አሁን ለምሳሌ ሻር ያለው ሙስሊም አላህ አረብ ሪሊጅን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተቃዋሚ ኖሮ ከኖሩ ሙስሊሞች በንስሐ የአብርሃምን የተስፋውን ዘር ካልያዙ ተቃዋሚ ሊሆኑ ይችላሉ። መመርመር ያስፈልጋል። ይሄንን Holy Rome ቅዱስ ሮም የሚለው 666 ይመጣል። እንዴት ይመጣል? America's TV America's TV 666 ይመጣል። public school 666 ይመጣል። <laughs> የሚገርም ነው። የዛሬ እኮ ሰባ ዓመት እኮ ነው አራት መቶ ዓመት በላይ በትምህርት ቤቶች መጽሐፍ ቅዱስ ይሰጥ ነበር እና ከሰባ ዓመት በኋላ ራንዲ ቤንደር አሁን ባለፈው ከኮንግሬሱ ሲጸልይ ያንተን እውነት ረግጠን ከትምህርት ቤቶቻችን አስወጣ ነው አይደለም ያለው። public school PUB dot school የሚለው public school 666 ይመጣል። insanity እብድነት 666 ይመጣል። በጣም የሚገርም ነው። አያችሁ፣ the Eden snake የኤደኑ እባብ 666 ይመጣል። ሳታኒክ ፌይዝ የሴጣን እምነት 666 ይመጣል። sorceries አስማት፣ witchcraft፣ ጥንቆላ፣ necromancy፣ ሙታን ሳቢነት እነኚህ ለየብቻ ስትደምሯቸው 666 ይመጣል። necromancy ን ከሙታን ጋር መገናኘት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መገናኘት አድርገው የሚሰብኩ ሰዎች አሉ። አንድ ሰው ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ሞተ፣ መንፈሱ ተነስቶ ደቡብ አፍሪካ ተወለደ። ከዛ በኋላ ፓስተር ሆኖ ያገለግላል። necromancy ነው ይሄ። Spanish ውስጥ ያሉ አንዳንድ ክርስቲያኖች የጠራ ነገር የላቸውም። ጥንቆላ፣ ሟርት፣ መተት ጋር ግንኙነት ያላችሁ ሰዎች በጣም ተጠንቀቁ እና ራሳችሁ እንዳታታልሉ። ፕሮቴስታንቶችም ሆናችሁ ካቶሊኮችም ሆናችሁ ሙስሊሞችም ሆናችሁ ትክክለኛውን ኢየሱስ ክርስቶስን ካላገኛችሁ ልብ በሉ የለም hidden evils የሚል አለ። ሂደን ኢቭል የተደበቀ ክፋት እሱ 666 ይመጣል። ዩ አር ጋድ ጀኔሲስ 3 5 እንደ አምላክ ትሆናላችሁ አይደለም ያላቸው you are god የሚለው 666 ይመጣል። የሚገርም ነው እኮ gay pride flag የ gays የትምክት ሰንደቅ ዓላማ GAY gay gay pride flag ስምንት ቀለም አለው የ gay flag ማለት ነው። እሱ 666 ይመጣል። vaccination ክትባት 666 ይመጣል። የሚገርም ነው። ድራጎን እንዲህ አሁን ተመልከቱ። dragon ዘንዶ ነው። hell ገሃነም። የ dragon ወደ ገሃነም ተጣል አይደለም የሚለው ዘንዶ dragon hell የሚለው ሲደመር 666 ይመጣል። ዴቪል ዲያብሎስ ነው። dragon ዘንዶ ነው። ሲደመር ሁለቱ በ ABC ትንታኔ 666 ይመጣል። Satan's Hades የሴጣን ሲኦል የሴጣን ገነት ማለት ነው። የሴጣን ሲኦል 666 ይመጣል። የንጋት ኮከቡ ገሃነም፣ Lucifer hell የሚለው 666 ይመጣል። call Lucifer ኢሳይያስ 14 12 ላይ አንተ የንጋት ኮከብ ሆይ አደለ የሚለው የንጋት ኮከብ ከወደቀ በኋላ ሉሲፈር የሚለው 666 ሆነበት ማለት ነው። named Lucifer ሉሲፈር ተብሎ ተጠራ የሚለው 666 ይመጣል። genocide of man የሰው እልቂት ሰው መጨፍጨፍ 666 ይመጣል። alter rules ህግን ይለውጣል። ዳንኤል 7 25 ላይ ህግጋትን ይለውጣል፣ ዘመናትን ይለውጣል ይላል። እሱ 666 ይመጣል። blasphemed God ራእይ 136 ላይ እግዚአብሔርን ሊሳደብ አይደለም የሚለው እሱም 666 ይመጣል። Catholic liar በፊት holy ሎማር አልኳ፣ እዚህንም Catholic liar የካቶሊክ ውሸት የሚለው 666 ይመጣል። አንደኛ ዮሐንስ 2 16 ላይ a flesh desire የሚላል የስጋ ምኞት የሚለው 666 ይመጣል። ape descendant የዝንጀሮ ዘር 666 ይመጣል። ፕሪ አዳማይትስ ቅድመ አዳማውያን ከአዳምና ከሔዋን በፊት ሰዎች ነበሩ የሚል አመለካከት አለ። ይሄ ሁሉ 66 ቆጠርኩላችሁ፣ 65 66 እነኚህ በሙሉ ከክፋት ጋር ከውድቀት ጋር ከኃጢአት ጋር እግዚአብሔርን ከመስደብ ጋር ሰውን ከሚጎዳ ነገር ጋር ሴጣንን ከፍ ከሚያደርግ ጋር የተያዘ ነው። አያቸው ስለ 666 በደንብ መማር ያስፈልጋል። የቀሩትን እናንተ ገማትሪያ ከሚለው እንድታወጡት ጠይቃቸዋሉ። አያቸው አሁን ይሄ በእንግሊዝኛ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ትዝ ይላቸዋል። ምዕራፍ 6 ከ11 ጀምሮ የሰው ቋንቋ አንድ ነበር አይደለም እና ህንፃ ንስራ ወደ ከፍታ እንውጣ ሲሉ እግዚአብሔር ቋንቋቸውን ደባለቀው አይደለም የሚለው ዘፍጥረት 11 ላይ እዚያ ቦታ አሁን እንግሊዝኛ ቋንቋ አሁን ለምሳሌ ጣሊያንኛም ቋንቋ የግብፅ ቋንቋም የአረብኛም ቋንቋ ሌሎችም ቋንቋዎች ዓለም አቀፋዊ እንዲሆንላቸው የሚፈልጉ ክፍሎች አሉ። ይሄ ለምን መሰላቸው? ለአገዛዝ እንዲያመች ነው። 666 በዚህ አይነት ሁኔታ ክፉ ቁጥር ነው። ስለዚህ ክፉ ስለሆነ ከክፉ ጋር እንዳንወዳጅ በጣም አድርገን በጣም አድርገን ልንጠነቀቅ ይገባል። ሶስተኛው ለምንድን ነው ስለ 666 መማር የሚገባል። ስድስት መቶ ሰውን መቆጣጠሪያ ዘዴና ሰውን ሁሉ ባሪያ የማድረጊያ ወይም የመግዣ መንገድ ስለሆነ ነው። ይህን እንግዲህ ወደፊት አብራረዋለሁ። 666 ቺፕ ሰውን ደም ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ሰው በቁጥሩ አማካኝነት ወደ ሰው ጭንቅላት የኤሌክትሪክ በሬዲዬሽን ምክንያት የሚፈጣ አደጋ አለ። እሱን ወደፊት እናየዋለን። ድምፅን ስለሚሰማ ሰው እና በግድ ሳይወድ የሚገዛበት መንገድ ስለሆነ ነው። ይሄ የሰው አእምሮ አቤል ከተገደለ ጀምሮ በጣም እየተፈራ ያለ የሰው አካል ክፍል ነው። አገኛችሁት? አእምሮ በጣም በጣም በጣም እስካሁን ድረስ የሰው አእምሮ ይፈራል። ስለዚህ the elite people ወይም ደግሞ እነኚህ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉት ባለስልጣናት ምንድን ነው እያደረጉ አሁን ያለው? የሰውን አይምሮ እንዴት አድርገን እንቆጣጠረው ነው። ግድያ መጥተዋል። መጠፋፋት መጣ። ጥቁሮች ነጮች እናጠፋለን ይላሉ። ነጮች ደግሞ ጥቁሮች ላይ የሚያስቡት ነገር አለ። የ artificial intelligence ነገር አለ። ይሄ ሰው ሰራሽ የሆነ ሰዎችን መቆጣጠር ዘዴ አለ። ወንጀል እየጨመረ እየጨመረ ሄደ። ከክፋት ወደ ክፋት እየበዛ ይሄዳል አለ የሚለው ቃሉ እና አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አለማመን አለ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥም እንኳ ሰዎች አሁን በጣም አስቸጋሪ እየሆኑ ነው። በስመ ነፃነት፣ በስመ መንፈስ ቅዱስ፣ በስመ ጸጋ ስጦታ <coughs> ይቅርታ፣ በጣም በጣም ከፍተኛ ችግር እየፈጠሩ ነው ያሉት። ሰው በቀደመው ዘመን ሲያጠፋ ይታሰር ነበር፣ ይያዝ ነበር፣ ይመከር ነበር፣ ይቀጣ ነበር፣ ይደበደብ ነበር። ጠንከር እያለ ሲመጣ ዛንጅር ውስጥ መግባት ጀመረ። ሰው በጣም ሲያስቸግር እስር ቤት፣ ከዛ ሲያስቸግር ሰው እስከ ስቅላት ነው የደረሰው አይደለም። አሁንም ድረስ ሰው በጣም እየተፈረ ነው። በጠመንጃ በቦምብ በመትረየስ በታንኮች በድሮንስ እየታደነ ነው ሰው የሚመታው በየቦታው። ልክ ነኝ አይደለም? አዎ፣ እንደዚህ እየተሰቃየ ነው ሰው። ከፍተኛ ስቃይና መከራ እየደረሰበት ነው ያለው ሰው በየቦታው እየተሰቃየ ስለሆነ ሰውን መቆጣጠር ያስፈልጋል እየተባለ ነው። ስለዚህ አሁን ሰው biological ቦምብ ታውቃላችሁ። በምግብ መልክ፣ በመድኃኒት መልክ፣ በልዩ ልዩ አይነት ዘዴዎች፣ በኬሚካሎች መልክ፣ በመርፌ መልክ፣ በክትባት መልክ፣ በልዩ ልዩ መስተንግዶ በሚመስሉ ሰላይ ካሜራዎች ሁሉ ተጠምደውበት ሰው በቁጥጥር ስር እየዋለ ያለበት ጊዜ ውስጥ ገብተናል። አሁን እዚህ ቦታ ላይ አሁን ስትመለከቱ፣ ስለዚህ ምን ልላችሁ ነው የፈላሁት ሰው በጣም በጣም በጣም እየተፈራ ስለሆነ ሰው አሁን ወደ ስምንት ቢሊዮን እየተጠጋ ነው የዓለም ህዝብ አይደለም። ኢሉሚናቲ የሚባሉ ሰዎች አምስት መቶ ሚሊዮን ህዝብ ብቻ ነው በምድር ገጽ ላይ መኖር ያለበት አለው። ስለዚህ ሌላውን እያጠፉት ነው ማለት ነው፣ ሊያጠፉት ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። ጥቁሮች በተለይ የዚህ ሰለባ እንዲሆኑ ይፈለጋል። ያገኛችሁ አሁን እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት ካሜራ ነው፣ የተገጠመ ካሜራ ነው። ካሜራው ለምን ተሰራ ተብሎ ሲጠየቅ የሰው አመፀኝነት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ማቴዎስ 24 ላይ ከአመፃ ብዛት የተነሳ ይላል። አመፃ በጣም እንደሚበዛ አያቸው። ይሄ በየግድግዳው በየመስሪያ ቤት፣ በየሾፑ የሚቀመጥ ነው። አሁን ይሄንን ድሮን ነው። ይሄ ድሮን ሰው አልባው አውሮፕላን ነው። እዚህ አሁን ፊት ለፊቱ ላይ የምታዩት ይሄ ከስር በኩል ያለው ነገር ካሜራ ነው ማለት ይሄ ይሄ አውሮፕላን ከመቶ ከ17500 ጫማ ማለት 3000 ሜትር ከፍታ ላይ ሆኖ ወደ መሬት ፎቶ በማንሳት በምድር ገጽ ላይ አሁን ተመልከቱ። ይሄ የምታዩት አሁን ቦታ ነው ቦታ ነው ከ17000 ከ3000 ሜትር ሜትር ላይ ጫፍ ላይ ላይ ሆኖ ወደ ምድር ከተማ ውስጥ የሚደረገውን ሰዎች ሲሄዱ መኪናዎች ሲንቀሳቀሱ አንድ ባንድ የሚሆነውን ነገር ሁሉ ያያል ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ የተገጠሙ ሳተላይቶች አሉ ማለት ነው። ወደፊት ከምንድን ለምንድን ነው እነኚህ የተሰሩት ብለን ስንጠይቅ ከሰው አመፀኝነት የተነሳ ነው። እዚህ ጋር አሁን ተመልከቱ። ይሄ ፔጋሰስ ፔጋሰስ የተባለ የ UFO የ UFO ዎች ዝርያ ነው። ይሄ ፔጋሰስ ይባላል። X 47 B ፔጋሰስ ነው የሚባለው። እስከ ሁለት ሺህ miles ርቀት ያለ ያለ ወታደር በራሱ ሄዶ ከኮምፒውተር ጋር የተገጠመ ነገር ትክክለኛ data ካለው እስከ ሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት ሄዶ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ሰርቶ መመለስ የሚችል እስከ መግደል። ይህን ተመልከቱ። ፔጋሰስ የከዋክብት ክምችት አይነት መልክ የ triangle ቅርጽ መልክ ያለው ነው። ይህ Pegasus የተባለው X 47 ቢ ታውቃላችሁ፣ አሁን ስታዩት በአይን ይታያል፣ ግን በእኛ አይን በሰው አይን ይሄ ማሽን ይሄ ማሽን በሰው አይን አይታይም። በብዙ ሺህ ርቀት ሊሄድ እስከቻለበት ርቀት የሆነ ወንጀል ክፋት ቢሰራ እዛ ቦታ ሄዶ የተደረገውን አግኝቶ የተደረገውን እስከ ሞት የሚያደርስ ከሆነ ግለሰቡ ሳያየው ግለሰቡን ገሎት ወደ ስፍራው መመለስ የሚችል የጦር መሳሪያ ነው። በ light speed የሚሄድ ማለት ነው። በጣም የሚገርም አይደለም? እሺ፣ እነዚህ ሁሉ አሁን ለምሳሌ laser beam የሚባል የጨረር የጦር መሳሪያ አለ። ከዚህ ሁሉ በጣም የሚገርመው በጣም አሰቃቂ የሆነ በጣም የማይነቃበት ረቂቅ ይሄ እኮ Pegasus የተባለው እኮ ሰውየው ሳያየው ሰውየውን አውድሞት ይመለሳል። አሁን በጣም የምነግራችሁ ግን ከ666 ጋር ተያያዥነት ያለው በሚቀጥሉት chapter ኦች ላይ ማብራራው psychotronic የጦር መሳሪያ የተባለውን ነው። psychotronic የጦር መሳሪያ የተባለው ምንድን ነው? እሱ በሰው ሰውነት ውስጥ በተቀበረው ቺፕ አማካይነት አንድን ግለሰብ ወይንም ቡድን ማለት ነው በብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የሰውየውን ሐሳብ በሰውየው በግለሰብ ውስጥ ወንጀለኛ ተብሎ በታሰበው ግለሰብ ውስጥ ሐሳብን በማስገባት አይምሮን፣ አስተሳሰቡን በመለወጥ በሰውየው ውስጥ ቫይረስ እስከ መክተት ሰውየውን እስከ መግደል ሊያደርስ የሚችል በ RFID በ microwave ጨረሮች electromagnetic wave ጨረሮች አማካኝነት የሚሰራ የጦር መሳሪያ ማለት ነው። ይሄ በወታደሮች ወታደሮች የዓለም ነገስታት፣ ከፍተኛ ባለስልጣናት በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቀሙበት የጦር መሳሪያ ነው። ይሄ psychotronic weapon ይባላል። በደም ውስጥ ባለው chip አማካይነት በደም ውስጥ ባለው chip አማካይነት ነው የሚሰራው። ስለዚህ አሁን ስለሆነም ሰዎች ሁሉ በተለይም ዳግም ልደትን ያገኙ ክርስቲያኖች ይህንን የ artificial intelligence ጥቃት በውል አውቀው ከወዲሁ ሌሎች የበለጸጉና የተማሩ ሰዎች እንደሚወስዱት የተቃውሞ እርምጃ እኛም እርምጃ ለመውሰድ እንድንዘጋጅ ይሄ ትምህርት በጣም አስፈላጊ ነው እላለሁ። አራተኛው የ666 ትምህርት ለምን ያስፈልጋል? ለአማኞችም ለካሃዲያንም እውቀትን ለመስጠትና ሰዎች ወደ ማስተዋል እንዲመጡና ወደ እውነተኛው አምላክ ጠጋ ብለው ራሳቸውንም እንዲከላከሉና እንዲያድኑ ለመርዳት ነው። ዳንኤል 9 ከ1 እስከ 2 ማቴዎስ 24 15 ላይ ስንመለከት እንግዲህ የጥፋት እርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ አንባቢ ያስተውል አይደለም የሚለው? አው አንባቢ ያስ የጥፋት እርኩሰት ይሄ ሳይኮቶሮኒክ ዌፐን በደም ውስጥ የሚሰጠው መታወቂያ የሚመስል ነገር፣ ሰውን አገልጋይ የሚመስለው ነገር ሰዎችን ደምሳሽ ጎጂ ነው። ዝርዝር ነገሮችን ወደፊት እናያለን። አምስተኛው ጥርጥር ከጌታ የተዘጋጀውን በረከት ስለሚያሳጣ በቅዱሳና በእውነት ፈላጊዎች ዘንድ እርግጠኝነትንና ትክክለኛውን እምነት ለመፍጠር ብሎም ለማጠንከር ነው። አሁን ያዕቆብ አንድ ከሰባት እስከ ስምንት ስንመለከት እቀበላለሁ እኔ ቁጥሩን እቀበልና በልቤ ኢየሱስን አምናለሁ የሚሉ ክርስቲያኖች እንዳሉ ታውቃላቸው። ይሄ እኮ በጣም ትልቅ እንደው ራስን ማታለል ነው። አያችሁ፣ ራሳችሁን እንዳታታልሉ ቅዱሳን። የጌታ ህዝብ፣ ስድስተኛው የጌታ ህዝብ ለታላቁ የመጨረሻው የምጣር መጨረሻ መከራ የተዘጋጀ እንዲሆን ለመምከር ነው እና አሁን ክርስቲያንነታችን አማኝነታችን የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መሆናችን የመስቀሉ መስቀሉን ተሸክመን እለት ዕለት የምንከተል መሆን አለመሆናችን የሚፈተንበት የሚፈተሽበት ጊዜ ደርሷል። ምክንያቱም ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 እስከ 10 ስንመለከት የቅዱሳን ትዕግስትና እምነት በዚህ ነው። ማንም ወደ ምርኮነት የሚሄድ ወደ ምርኮነት ይሄዳል ይላል እና በእውነት ራሳችንን እንዳናታለል አስተሳሰብ በእግዚአብሔር ቃል ታርድቆ መስመር ካልያዘ በስተቀር ሸንቀጥ ካላለ በስተቀር አስተሳሰብ በጣም በጣም በጣም ጎጂ ነው፣ ወሮ በላ ነው። የምጣር መጀመሪያ ሁለት ሺህ ዓመት ቆይተንበታል። አሁን የምጡ ጣር መጀመሪያው ባለፉት ሁለት ሺህ ዓመት የጀመረ አሁን መጨረሻው ላይ ልክ እኛ ስንነጠቅ ትክክለኛው ምጥ የሰባቱ ዓመት መከራ ምጥ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ እንድንዘጋጅ ያስፈልጋል። መከራ ላይ ያብሉን ሰዎች ተዘጋጅተዋል። እኛ ይህንን አናምንማ። የቴክኖሎጂ ጠላት ነው የሚመስላቸው ሰዎች። ሰባተኛ የወንጌሉ ሚስጥር ያላወቁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ አራት አራት በተጻፈው መሰረት ይሄ አሁን ጨለማ ውስጥ ሆነው ክርስቶስን ያላገኙ ሰዎች ጨለማ ውስጥ እየኖሩ ቺፕ ሲጨመርባቸው ደግሞ ሌላ ጨለማ ውስጥ ነው የሚገቡት። ይሄንን አትዘንጉ። እግዚአብሔር የለም የምትሉ ከሃዲ ሰዎች ወይም መሀል ሰፋሪ ለብ ያለ ክርስትና በራድ ወይም ትኩስ አይደለ እንዲሁ ለብ ስላልክ አይደለም የሚለው ቃሉ። ለብ ያላችሁ ክርስቲያኖች በጣም በጣም በጣም እንድትጠነቀቁ የክርስቶስ የክብር ወንጌል እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም ገዢ የማያምኑትን ሀሳብ አሳወረ አይደለም የሚለው። ይሄ ቺፑ ደግሞ የማይነካው የሰውነታችሁ ክፍል የለም የማይነካው። ስለዚህ የባሰ የማስተዋል ችሎታ አሁን አንዳንድ ቦታ ጥናት ተደርጎ የሆኑ ዝርያዎች የማስተዋል ችሎታቸው learning capacity ያቸው decline እያደረገ እንደሆነ ተረጋግጧል። ስምንተኛ በተፈጥሮ የተሰጠን መንፈስ ነፍስና ስጋ ፍጹም ትክክል መሆኑን እንዲረዱና ለሌላ ባዕድ ቴክኖሎጂ አደጋ ራሳቸውን እንዳይገልጡና እንዳይበላሹ ለመምከር ነው። ራእይ 16 ቁጥር 2 ላይ 10 እስከ 11 ስንመለከት አሁን እግዚአብሔር ዳዊት ንጉሱ ዳዊት ሲናገር ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥር ያለሁ አለ። በጣም የሚገርም ነው። ግሩም የሚለው የዕብራይስጥ ቃል አለው። ድንቅ የሚለው የዕብራይስጥ ቃል አለው። እና እዚህ ላይ አሁን ሰው እንዴት ነው የተፈጠረው ብለን ስንል ግሩም ሆኖ ነው ድንቅ ሆኖ ነው የተፈጠረው። አሁን ጅብ ጨምረውበት ሰውን ወደ ሌላ አይነት ነገር ሊያበላሹት ነው ያሉት። አያችሁ። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ሰውነታችን በደንብ እንድንይዝ ማለት ነው። ዘጠነኛ ቴክኖሎጂው ሰውን ለማገልገል እንጂ ሰውን ባሪያ አድርጎ ለመግዛት ለሰው የተሰጠውን የገዥነት የበላይነት ስልጣን በመቀማት ሰው ባሪያ እንዲሆን የሚያደርገው አይነት ነገር ከሆነ ይሄ የባህርነት ትክክለኛ ስላይደለ በጣም እንዲጠነቀቁ ለመምከርና ለማስተማር ስለዚህ ስለ ቺፑ አደገኛነት ስለ ቺፑ ጎጅነት እንዲያውቁ ለማስተማር ነው። እንግዲህ ይሄንን አሁን ቀጥሎ እናየዋለን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን።